Զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանումներում աշխատանքային ակտիվ երուզեր է։ Այս պայդրությամբ քաղաքացիների հիմնականում ներկայացվող առողջական վիճակի հետազոտման վերաբերյալ գտնվում ենք դեռևս ուսումնասիրման փուլում։ Այսինքն քաղաքացին ներկայանալով նա ուղեգրվում է անպատասխան պոլիկլինիկաներ եւ երրորդյա ժամկետում պատասխանները ստանում ենք անպատասխան բուժ հաստատություններից, պոլիկլինիկաներից, որ เป զի եզրակացությունները կազմվի առողջական վիճակը ձեր գնահատմամբ ձեր գերազանց Պահեստազորի լեյտենանտ Սամվել Սարգսյանը նոր ձևաչափով մեկնարկած վարժական հավաքների առաջին փուլի մասնակիցներից է։ Եկել է ցանուցագիրը ստանալու եւ սահմանված օրը ու ժամին նախորոշված զորամաս մեկնելու համար։ Մենք Պահեստազորում գտնվողներս շատ քիչ ենք առնչվում մեր ծառայության, մեր անցած ծառայության ծառայության բոլոր մանրամասնությունները, այսինքն չենք էլ առնչվում, էլի։ Այս հավաքները հնարավորություն մեզ կընձեռեն, որպեսզի կարողանանք մեր մասնագիտությանը, զինվորական մասնագիտությանը էլ ավելի լավ տիրապետենք ու նաև հաղորդակից լինենք, չմոռանանք մեր անցածը զենքի հետ վարվեցողության կանոններից սկսած միջև մարտավարություն տիրապետենք եւ կատարելագործենք, որովհետեւ գիտենք տարածաշրջանում ինչ է կատարվում, տարածաշրջանային խնդիրները անմասն չեն թողում ոչ Հայաստանի Հանրապետությունը, ոչ ներսում գտնվող քաղաքացիներին։ Մենք ամեն դեպքում պետք է պատրաստ լինենք եւ կարծում նախաձեռնությունը լավն է։ 25 օրը կարծում եմ նորմալ ժամանակահատված է, որովհետեւ կարողանանք վերհիշել, քանի որ դե անցել ենք ծառայություն, ամեն ինչ գիտենք, բայց նաև չմոռանալու համար անհրաժեշտ են այս դասընթացները։ Սամվելը նաև 44 օրյա պատերազմի կամավոր մասնակիցներից է։ Աչքի առաջ ունենալով մարտական ծանր գործողությունների թողած հետքերն ու հետևանքները համոզված է սահմանային արկա իրողությունների եւ մարտահրավերների պարագայում նմանօրինակ հավաքների հաջողակի անցկացումը խիստ կարեւոր է ու պարտադիր։ Օրենքով սահմանված կարգով պայուսնազորենը կարող է կանչվել տարվա մեջ 3 անգամ, բայց չգերազանցի 30 օրը։ Սա հիմնականում գազում է զինված ուժերի բարեփոխումների բաղադրիչ մի մասը։ Կարծում եմ չներկայանալու համար ինչ որ առիթ փնտրելը իզուր է, որովհետև սա հենց մեր շահերից է բխում։ Մենք ուզում ենք ապրել խաղաղ երկրում, ուզում ենք ապրել ապահով երկրում, եւ դրա համար յուրաքանչյուրի սպարտն է պատրաստ լինել, եւ որքան պրոֆեսիոնալ լինի բանակը, որքան շատ լինեն հավաքները, եւ յուրաքանչյուր մարդ որքանով պատրաստ լինի իր հայրենիքի պաշտպանության, այդքանով ապահովված եւ պատրաստված կլինենք ու նաեւ պաշտպանված կլինենք։ Ի տարբերություն նախորդ անգամների կառավարության որոշմամբ վարժական հավաքների անցկացման նոր կարգի համաձայն, այսուհետև պահեստազորում հաշվառված քաղաքացիները նախ պետք է համալիր անվճար բժշկական հետազոտություններ անցնեն մի քանի փուլերով։ Դրան կհաջորդի բուժզնության պատասխանների ներկայացումը զորակոչային եւ զորահավաքային համալրման ծառայության տարածքային ստորաբաժանում, որտեղ էլ գործող բժշկական հանձնաժողովի եզրակացությամբ քաղաքացու առողջական գանգատները համադրելով կատարված բուժ հետազոտությունների արդյունքների հետ կկայացվի վերջնական քաղաքական որոշումը, պահեստազորում հաշվարված քաղաքացին ենթակայ է զորակոչման, թե ոչ։ Ուրեմն դուք անցել եք բժշկական հանձնաժողովը, ճանաչվել եք գիտանի վարժական հավաքների ներգրավելու համար։ Ստանում եք ծանուցագիր մարտի 1-ին ժամը 9:00 ներկայանում եք Քաղաքաբովյան Երևան 1.66 հասցեով վարժական հավաքների վայր մեկնելու համար։ Պայստազորայինները, որոնք ներ են գրավվելու վարժական հավաքներին, պարտադիր անցնելու են բուժ հետազոտություններ 7 կետից բաղկացած, որոնք ներառում են ինչպես ֆլյուորոգրաֆիան, սրտագրությունը, ուլտրաձայնային հետազոտությունները, արյան եւ ռեզուս խմբերի արկայությունը, եթե դրանք իհարկե ներառված չեն, նշված չեն տվյալ քաղաքացու, տվյալ պայեստազորայինի զինվորական գրքույկի մեջ։ Իմ փորձից ասեմ, որ հենց այնպես ոչ ոքի չեն զորակոչելու։ Եթե մարդը ունի առողջական խնդիրներ, այդ առողջական խնդիրները բացահայտվելու են թե բուժզնության արդյունքում, թե դրանից հետո զինկոմիսարիատում անցկացված վերջնական քննության արդյունքում կարծում եմ ոչ ոք չպետք է մտավախություն ունենա ներկայանալու զինկոմիսարիատ այնուհետև անցնելու բժշկական փորձակնությունները։ Դրանք պարտադիր են այդ փորձակնությունները, որովհետև նաև սրանով ի ցույց է դրվում, որ բանակին անհրաժեշտ են առողջ եւ ուժեղ մարտիկներ, որպեսզի պաշտպանությունը ավելի լավ իրականանա։ Փոխվել են նաև վարժական հավաքների անցկացման ժամկետները ոչ ավելի քան 25 օր, որի ընթացքում պահեստազորայինը կօգտվի զինծառայողին ու նրա ընտանիքի անդամներին տրվող սոցիալական բոլոր երաշխիքներից։ Կան տարբեր տեսակի կարծիքներ աշխատավարձի հետ կապված մարդ, մարդ ինչպես կարող է թողել իր աշխատանքը մեկնել ծառայության, ասեմ, որ զինկոմիսարիատից արդեն տեղեկացրել են, որ վճարով են դասընթացները, ստանալու ենք մեր հաստիքին, մեր զբաղեցած հաստիքին համապատասխան աշխատավարձ Մի խոսքով դուժելու ոչ մի բան չկա, միայն մեր ժամանակն է, որ պետք է տրամադրենք հայրենիքի պաշտպանության գործին այլ ավելի լավ մոտենալու համար, որովհետև սա բոլորի սուրբ գործն է։ Գիտենք, որ եթե պատերազմ եղավ, մենք չենք կարող անմասն մնալ։ Ոչ մի հայ տղամարդ չի կարող տունը նստել եւ տունը նստելուց զատել, եթե մեկնի ռազմի դաշտ պետք է ինչ որ չափով պատրաստվածության աստիճան ունենա։ Վարժական հավաքների անցկացման նպատակը ամփոփող է կատարելագործել պահեստազորայինների ռազմական ունակությունները, պահեստազորում հաշվառված բարձրագույն կրթություն ունեցող ենթասպայական կազմին մասնագիտական վերապատրաստման միջոցով սպայական կոչում ստանալու հնարավորություն տալ եւ ի վերջո զինվել ռազմական գիտելիքներով ու փորձով հնարավոր մարտական գործողությունների ժամանակ հայրենիքի պաշտպանությանը ոչ թե խոսքով, այլ գործով մասնակցելու համար։ Հովանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ